ရှိပါရင်လည်းဒီကတရေကိုလည်းဒုတက်ပလဲမြို့နယ်ကိုအခြေစိုက်ပြီးစရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးတပ်မတော် PRA အဖွဲ့အစည်းကိုဒီတစ်ပတ်အတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကနေထွက်ပေးပြီးလာရောက်ခိုလုံသူ၃ဦးအထိရှိတယ်လို့ဖွဲ့တောင်ရှိသူကိုဂျပန်ကြီးကမြန်မာနောင်းကိုတီးပြပြောဆိုပါတယ်။ဒီထဲမှာနေပြည်တော်မှာတောင်ကျနေတဲ့အမှတ်948ဆောက်လို့ရေးတက်ခွဲကတက်ကြက်ကြီးကျော်ဝင်းနိုင်အပါအဝင်ပလဲမြို့နယ်ကိုနယ်မြေရှင်းလင်းမှုရောက်ရှိနေတဲ့ခမရနှစ်တက်ခွန်တရင်ကတပ်သား၂ယောက်လဲပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ရတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေရန်ဟိုကပေါ့ဟိုအင်အားများတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ PIA ဆိုရင်သူတို့သိထားတယ်ပေါ့ PIA နဲ့အင်အားရန်များတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့ဆက်သွယ်တာတော့ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့လို့အဲ့ရနေတော့မှအဲဂိတ်တော့နေကိုပြောပြီးတော့မှဈေးဝယ်မယ်ဆိုတော့မှထွက်လာကြတယ်တဲ့ထွက်လာပြီးတော့မှသူတို့အဲစပြီးတော့ပြေးတယ်ပေါ့ပြေးတော့ဘိုက်ကဆာလာတော့အဲ့မှာတပိန်တောင်းစားပြီးတော့ဘူးဒီတောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်နေသားရှိတယ်ပေါ့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အားရနေတော့မှအဲ့ငယ်ငယ်သူနဲ့စကားပြောတဲ့ သူကနေဖုန်းဆက်တယ်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းဆက်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တပ်သားတွေကပြောလို့မှတော့ပေါ်ပြီးတော့မှသူတို့တော်တော်အဲ့ဒီမှာချိုးရဲထားလိုက်တယ်အဲ့မှာကျလို့ဒီ PIA ကခေါင်းတော့အဲ့ဒီလာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲသူကပြောလိုက်တယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့မှနောက်နေ့ကျတော့မနေ့ကသူတို့ကဒါသွားပြီးတော့မှတော့တွေ့တယ်ပေါ့သွားပြီးစကားပြောတော့သူကပြီးလူချင်းကိုခေါ်လို့နေတာကြာနေပြီပေါ့နော်အခုမှဒါခွေရေးကြုံလို့ဒါခွေရေးတာလို့ခက်ပြေးလာရတယ်ပေါ့လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆောက်လုံရေးတက်ခွဲကတက်ကြက်ကြီးကျော်ဝင်းနိုင်ကတော့ PIA အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်သွယ်ကဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကစီဒီအမ်ပြုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခမရနှစ်တစ်ခွန်တရင်ကတပ်သားစန်းကျော်ဦးနဲ့တပ်သားကျော်ဝင်းထွတ်တို့ကတော့ပလဲမြို့နယ်အတွင်းနမေရှင်းလေးလုံနေတဲ့စစ်ကြောင်းကနေဒီဇင်ဘာ10ရက်နေ့ကထွက်ပြေးလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့လာရောက်ခုံလုံသူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူပေးတော်မှာဖြစ်ကာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတင်ပြထားပြီးအစစ်အစစ်လွှဲပြောင်းပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ PIA အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်တဲ့တပ်သားနှစ်ယောက်ကိုမင်းမြန်ထားတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုထဲမှာတော့တမဆက်တဲ့လက်အောက်ခံခမာယနှစ်တစ်ခွန်တရင်ဟာ နေမြေရှင်းလင်းရေးကောင်းစဉ်နဲ့ရက်သားတွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တာရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သဘောမကျပါဘူးခင်ဗျ။အိမ်ဒီမီးချို့ဟိုလူတွေကိုအပြစ်မရှိပဲလို့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့သဘောမကျလို့ထွက်ပြေးနေတာကြားပါပြီခင်ဗျ။အခုမှခွေးတာလို့ကျွန်တော်ထွက်ပြေးရတာပါခင်ဗျ။ထွက်ပြေးပြီးဒီမှာဟိုနားကိုတိမ့်ချောင်မှုအတွက်တောင်းခံရပါခင်ဗျ။ဟိုအိမ်ဒီဟိုဟာပြီးလို့ဟို အိမ်တွေကိုမီးရှို့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဘက်မရှိပဲမီးရှို့တယ်လမ်းတွေ့တဲ့လူတွေကိုခေါ်တယ်မသင်္ကာတဲ့မျိုးလုံးတွေလည်းပဲခေါ်သွားရပါတယ်ခင်ဗျခေါ်သွားပြီးတော်ရဲချင်းတွေပါရတာထားခိုင်းတယ်ဟိုတော့နဲ့ကြီးတွေကိုရောက်ခံမှပြန်လွတ်တဲ့လူပြန်လွတ်ပါတယ်ခင်ဗျပြန်မလွတ်တဲ့လူအစားဖြောက်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကရဲဘော်အသေးသေးပြီးတော့ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ကတော့3ရောက်လောက်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မြင်တွေ့တာတော့လူတော့တက်တယ်လူတက်တယ်ပြင်မဲ့တဲ့ပြည်သူတွေကိုလား ဘယ်လိုဘယ်လိုပြောဝီခွဲလို့တော့မရဘူးဟင်းအဲဒီတော့လည်းရေဘတ်ကြီးဆိုတော့အဲ့လောက်တော့ဝီခွဲလို့တော့မရဘူးတက်တော့တက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်လမ်းမှာတွေးတဲ့တွေးလို့ယောက်ျားသားကြီးပါတွေးလို့ရှင်တော့မတင်ငါလို့ရှင်သူတို့ခေါ်သွားပါတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့တဲ့ရောက်ပြီးတတိချင်းနေပါတယ်တဲခိုင်းနေဆိုတော်တော်ကြီးသူတို့ရွာနဲ့ခေါ်ခဲ့တဲ့နေရာနဲ့ဝေးခဲ့လို့ရှင်ပြန်လွတ်ပါတယ်ငါတို့ခီးဆုံးမှငါတို့စစ်ကြောင်းဆုံးမှပြန်ပြန်ပါလို့မှာခဲ့ပြီးဆက်သွားပါတယ်စစ်တပ်ကနေထွက်ပြေးလာတဲ့တပ်သား2ဦးရဲ့သတင်းပေးပို့မှုတွေအရ မကွေးတိုင်းကျောမြို့ကနေပလဲမြို့နယ်ကိုနေမရှင်းလင်းဖို့ရောက်ရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကိုမနေ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့က PIA တပ်ခွဲ9ခုကစောင့်ကြိုတိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းကုဂျပန်ကြီးကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား၈ယောက်တေဆုံးခဲ့ကြောင်းရေပြင်သတင်းပေးပို့မှုအရသိရှိခဲ့ရတယ်လို့ PIA ဘက်ကတော့တယောက်ဟာဒဏ်ရာပြင်းထန်ကြောင်းပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းတစ်ဖက်တေဆုံးမှုတွေကိုမြန်မာနောက်အနေနဲ့တော့တိကျအတိမပြုနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒီဘက်ဒီဘက်ဒီဘက်လာအဲ့ဘက်အဲ့ဘက်လာ